Bella giornata, eh? Sì, c'è solo un po' che non riesco a, a guardarti in faccia, però è una bella giornata.